Der Diktator von Belarus unterstützt nicht nur den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, sondern er unterdrückt und versucht, die demokratische Opposition in seinem eigenen Land zu zerstören. Vor über einem Jahr ließ er den demokratischen Aktivisten Valjanzin Stefanovic mit einer Reihe von Kollegen festnehmen. Seitdem sitzen sie ungerechtfertigt in Haft. Ich verlange die sofortige Freilassung aller demokratischen Aktivisten aus belarussischer Gefangenschaft.